Warning, nuke music may damage your eardrums and hurt your soul. This song is a war crime. Legalize nuclear bombs. Swag Messiah. Oh, galera, pausa aí. Deploying flashbang. Sal. Fui de novo. Ah, dá um 9 aí, velho. Dá. 9. Não, não vi, velho. Cara, você é muito burro! Faz um barulho. Throwing fire! Boa, Coxal. Boa, Coxal. Planting. Passa, passa, troca não. Planta, planta. Vai reto, reto. Caralho. Na faca, vai, na faca, na faca, na faca, na faca. Pega na faca. Não, o time dos seis é bom demais, que isso, super cagão. Vai abrir, vai abrir, calma, calma. Nossa. Meu Deus. Ah, ele, ele ficou com menos 56. AB, vem B. Cara, e aí? accident.